ليس السوء كالقبيح ولا الإثم كالخطيئة وهل العبد يغفر أم يعفو العربية ليست مجرد لغة السلام عليكم السوء هو ما تنفر النفس منه أما القبيح فقد يلتذ بالقبيح صاحبه كالزنا وشرب الخمر قالت العرب ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع الإثم والخطيئة الخطيئة قد تكون من غير تعمد أما الإثم فلا يكون إلا تعمداً العفو والغفران الغفران يقتضي إسقاط العقاب ووجوب الثواب وهذا لا يستعمل إلا في الله فيقال غفر الله لك ولا يقال غفر زيد لك إلا شاذا أما العفو فيقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي إيجاب الثواب ولهذا يستعمل في العبد فيقال عفا زيد عن عمرو إلا أن العفو والغفران لما تقارب معناهما تداخلا واستعملا في صفات الله تعالى على وجه واحد فيقال عفى الله عنه وغفر الله له والصفح هو التجاوز عن الذنب وترك المذنب بالذنب وأن تبدي له صفحة جميلة ولهذا لا يستعمل في الله تعالى قالت ملكة سبأ لأشراف قومها كما جاء في القرآن الكريم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري الملأ هم أشراف القوم وعليتهم وسموا بذلك لأنهم يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة ذكرت ولم أكره وإني لكم من الناصحين